Ja, schönen guten Tag, Frau Mendreck Zimmer, mein Name. Ich bin hier der Geschäftsführer vom TCA. Guten Tag, Herr Zimmer. Dann kommen Sie doch bitte rein. Danke. So, Frau Mendreck, darf ich vorstellen? Das sind meine beiden zwei reizenden Mitarbeiterinnen. Das ist die Frau Jecke. Hallo. Guten Tag. Wir hatten telefoniert. Freut mich. Und das ist die Frau Weppler. Hallo. Hallo. Guten Tag. Die beiden sind dann für ihre Projektbetreuung zuständig. Darf ich einen Platz anbieten? Gut, danke, ja. Gerne. Ja, dann nochmal ein herzliches Willkommen hier im TCA. Wir haben eine Kleinigkeit vorbereitet, da dürfen wir Ihnen denn etwas anbieten? Ja, bitte, ein Wasser. Mhm, die Kollegin macht das. Haben Sie denn gut hierher gefunden? Ja, danke, der Weg war einfach zu finden. Mhm, sind Sie denn mit dem Auto gekommen oder mit dem Zug, mit dem Bus? Mit dem Auto. Und die Parkplätze? Die waren gut. also, gut. ich habe einen Parkplatz gefunden, ohne ja. Schwierigkeiten. Also gut, wir sind ja hier, um Ihren Betriebsausflug zu planen. Ja. Und die Kollegin Leckel hat da eine Kleinigkeit vorbereitet. Ja. Ja, also eigentlich wäre aus unserer Sicht dann alles geklärt. Haben Sie da noch Punkte, die Sie ansprechen möchten? Nein, äh, aus meiner Sicht ist auch alles geklärt. Danke. Gut, dann. Danke, dass Sie gekommen sind. Dass Danke auch für Ihre Zeit. Ja. Frau Reppler, Frau Icke, man sieht sich. Ich begleite Sie noch mal aus.